La carrera del capitalismo va muy rápido y no nos da tiempo ni a pensar. Este sistema nos grita que lo importante es crecer y sacar recursos sin parar de la forma más barata posible. Que si el negocio es bueno, da igual arrasar una selva. O que si hay ganancia, no importa contaminar el cielo. Pero la verdad es que en esta carrera, pocos ganan. El capitalismo no tiene futuro y nos toca decidir hacia dónde vamos. Hay que cambiar de ruta hacia otro modelo de vida un camino que solo es posible si lo hacemos entre todas. Así que compartamos el camino. Será un viaje largo y habrá que hacer paradas importantes. La primera será una donde la economía no solo se preocupe de ganar dinero, sino que esté al servicio de las personas y el bien común. Sin tratados de libre comercio que nos condenen al capital y con una economía mucho más social y solidaria. Nuestro camino sigue pero ya que somos tantas, habrá que hacer otra parada. Una para poner los cuidados donde deben estar, en el centro. Nos toca revisar las desigualdades de género y tener en cuenta que en los cuidados deben implicarse por igual hombres y mujeres. Debéis tener hambre, ¿no? Pues hagamos una parada para comer. Mm. Consumamos de forma responsable con alimentos de calidad, nada de transgénicos. Y eso sí, consumiendo local para recuperar un medio rural vivo y digno. Bien, paso a paso. Avanzamos lento, pero recordad que es porque vamos lejos. Hagamos la última parada para recargar fuerzas. Aquí todas tenemos derecho a la energía. Eso sí, tenemos que saber qué energía queremos consumir y que hay que consumirla de una manera consciente. Esta energía debe ser limpia, nada de centrales nucleares ni fracking. Este es el camino para construir una realidad más justa, ¿Mm? un modelo que ponga el respeto de la vida y el planeta en el centro. Y si quieres, puedes empezar ya mismo. Estamos recogiendo firmas para presionar a las instituciones para que estén del lado de la gente. Un gran cambio empieza así, con un pequeño gesto que lo cambia todo.